traballo botouse a andar en busca de fortuna. No medio dunha leira topouse con brazo de gorila. Brazo de gorila era tan forte en xoc que había regos cun dedo, sen que lle caese unha pinga de suor. Que Francia. E polo son recoñecía das cores. Queres vir con nos co? imos todos a partes iguais. A partes iguais, cruzaremos xuntos a terra e aos mares. Nun deserto de areas de lume atoparon a buciño de touro. Buciño de touro sopraba tan forte que só co abrir a boca levantaba unha tormenta e os seus espiros facían tremer os volcáns. Queres vir con nos co? imos todos alto do outeiro pelado atoparon a ollo de águia. Ollo de águia paraba con tanta puntería que co seu arco sempre daba no alto, aínda que estivese nun cráter da lúa. Queres vir con Se alguén é capaz de cargar ao lombo máis sacos de ouro e prata co soldado máis forzudo do meu exército, regalareille todo o meu tesouro e pasaré os meus últimos cen anos nunha cova, pero que fracase cortarei a cabeza. Os nosos cinco amigos apuntaron o momento, con moita esperanza e un pouco de medo. O soldado deixou ali un anduriño coas súas crías. Todos os que puderon ver aplaudiron como matadas de alegría. Oh. A continuación, o rei entregou o premio, felicitou os ganadores e despedimos, deseándoles moita sorte. Pero aquel rei, ademais de injusto, era mentireiro. En canto os nosos amigos se perderon de vista, a súa majestade ordenoulle ao exército saírse tras ele para recuperar o tesouro e matalos a todos. Ademais de injusto e mentiroso, era un rei cruel. Dos doce generais que tiña o exército, once negáronse a facelo. O último aceptou, pero co seu finísimo oído o le demostrou o dun todo e contóllelo aos seus amigos. Cando viu achegarse a nube de pó que levantaba os cabalos, por de touros, soprou e soprou. o exército do rei acabou que levantou o tirano polo colo da camisa e gravou no alto dunha torre do castelo. Alí sobrevía unha pomba branca que con susto botou ao barco. A xente tirou o lume, a coroa do rei. Logo reuníronse todos e elexiron para que os gobernase a persoa máis sabia e bondadosa do país. Cinco amigos volvieron a casa se repartieron el tesoro en seis partes iguales. Una para moza, una para brazos de gorila, una para orellas de morcego, una para focinho de toro, una para hoyo de águila